хиджабтағы ару екінші бөлімі осы кезде ерлан сөзге араласты әйгерім жүр ендеше сені мен үйіңе жеткізіп салайын жарайды рахмет саған деген әйгерім құрбысымен қоштасып ерланның көлігіне мінді оның жүрегі албыртып беті қызарып сала берді іштей оған ынтық екенін білдіргісі келді жолай ерлан оған әзілдеп анекдот айтып келеді осылай жол да қысқарып міне ендігі үйіне де жетіп қалыпты ерлан тағы да әйгерімнің қолынан ұстап бүгінгі жасаған жақсылығына алғысын айтты да қоштасты ал әйгерімнің от болып жанып тұрған сезімі дүрсілдеген жүрегі жатыраған көңілі еселене түсті әйгерімге бір сәт үміт пайда болды түннің бір уағына дейін ерланның қолынан ұстағаны есінен шықпай ойланып шығады мүмкін ол мені ұнатып қалды ма жазираның еркінмен кеткеніне көңілі қалды ма әлде жоқ есіңді жи әйгерім ол саған жасаған достық жақсылығы. ғой осылай өз ойымен арпалысып жатыр бірақ та бүгінгі қараған көзқарасын ұмытар емес осылай армандап таңға таңғажайып сәттерді есіне алып жатып көз іліп кеткен екен ертесіне оқуға келгенде оны сағира қарсы алып сұрақ жаудыруда иә сонымен біздің қыздың жүзі балбұл жайнағанына қарағанда ыстық сезім болған ау сірә ерланмен қане отыршы мұнда ештеңе жасырмай айтып берші маған ол саған сөз салды ма бетіңнен сүйіп алды ма әлде сағира не айтып кеттің өзі қайдағы сүйген жоқ енді ұялмай ақ қойшы арамызда қалады сағира ол маған жол бойы анекдот айтты сосын иә үздіктірмей айтшы енді қайтарда ол менің қолымнан ұстап алғыс айтты болды қап неге жасираның бүгінгі сөздерін айтпадың оны айтып жексұрын болғым келмейді бір жағы ол маған сенбейді екіншіден оның жүрегін ауыртқым келмейді ой сезімге беріліп кетіпсің ғой тек ал мен болсам бар шындықты айтып берер едім ертелі шындық ашылады оның екіжүзділігі ұзаққа созылмайды бірақ мен жазираға ерланды ойыншық қылуға жол бермеу керекпін оның өтірігін ұстап беретіндей әрекет етсем бе екен дұрыс айтасың өз махаббатың үшін күресе біл сабақтан соң сағира үйіне қайтпақшы болды ол еркіннің көлігінде жазира мен еркінді сүйісіп тұрған жерінен көрді сайра оны дереу суретке түсіріп алмақшы болады суретке түсіріп алған сайра қуанып әйгерімге айтты ол жарайды ертең келгенде көрсетемін деді суретті ертесіне суретті әйгерім ерланға көрсетпекші болады ерлан саған айтарым бар еді тыңдап тұрмын оңаша шыға аласың ба жарайды ерлан саған қалай айтарымды білмеймін бірақ жазира сені алдап жүр ол сенімен уақыт өткізу үшін жүрген сияқты мүмкін емес ол мені сүйет. сүйеді ендеше жүр саған дәлелім бар деген әйгерім фотоаппаратты алып суретті түсіріп шартуға келді қасында ерлан қарап тұр ол шыққан суретті өз алмай ерланға ал деді ерлан суретті көрді де күліп жіберді ой әйгерім сенің шығармайтының жоқ екен неге күлдің мә қара жақсылап әйгерім суретті алып қарағанда еркіннің жазираның бетінен сүйіп тұрған жері түсіп қалыпты сыртқа шығып кеткен ерланның арынан ерген әйгерім тоқташ, бірақ бұл жерде түсініспеушілік пайда болған сияқты шындығында олар сүйісіп тұрған еді ұят әйгерім сен жазираны аңдып жүрсің бе оған жала жабуға қоя ба мен сені сыйлайтын едім бірақ сенің істеген ісің мынау сені намаз оқып жүрген қыз ғой тек шынын айтады деп ойлап едім қателесіппін ғой осы қылығың өзіңе жарасады ма жоқ мен ерлан тыңдашы мені енді жазира туралы айтпай тұрып өзіңді жөндеп ал маған сөйлеме деген ерлан артына қарамай кетіп қалды ал әйгерім сол жерде отыра қалып жылап қалды оны іздеп келген сағира оған әйгерім бұл жерде неге отырсың сен жылағансың ба әйгерім болса үнсіз тек жанына отырған құрбысына қолындағы суретті берді Сайра суретті көрді де бұл қалай болды мен олардың сүйісіп тұрған жерінен түсірдім ғой қане маған берші фотоаппаратты әйгерім оған берді Сайра. әйгерім бұл менікі емес қой бұл басқа ғой не сонда бұл кімдікі сол заматта жазира да бұларға жақындап келді де бұл менікі оны мен ауыстырып қойдым мен сендерге оңайлықпен беріледі деп кім айтты ақымақтар деді оңбаған сен ерланның тырнағына да татымайсың әкелген апат менің деді сағира жұланып мә ал бірақ мен сендердің дәлелдеріңнің көзін жойдым оңайлықпен ұстатқызбаймын өзімді деп кетіп қалды Сағайра әбден ажаланды ал әйгерім енді маған ештеңе керек емес дейді сағира оған жарайды оның өтірігі шығады бәрібір ертесіне ерлан жазираны кездесуге шақырды ерлан тізерлеп отырып жазираның саусағына жүзігін салды да үйленуге ұсыныс жасады ал жазира қуана келісті оның бар ойы балықта еді оны еркінге айтпады үйіне қайтқан жазира әйгерімге ватсап арқылы сахинаның суретін жіберді ұсыныс жасағанын өзінің келіскенін айтты әйгерім оны оқыды да күні бойы жылап шықты оның жылағанын көрген анасы қызым саған не болған оқуыңда бәрі дұрыс па әлде құрбыңа бір жағдай болды ма анашым бәрі бітті ерлан оған үйленгелі жатыр ерлан кім еді сенің жігітің бе тоқташы жылауыңды доғарып бәрін маған түсіндіріп айтшы әйгерім анасының тізесіне басын қойды да мен оны сүйемін анашым қатты сүйемін бірақ ол басқа біреумен үйленгелі жатыр жалғасы бар